कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक ट्वीट करके केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के एक बयान का मजा लिया था जी हाँ उन्होंने ये लिखा था गडकरी जी बधाई भाजपा में आप अकेली हैं जिसमें हिम्मत है कृपया इस पर भी टिप्पणी दे राफेल घोटाला अनिल अंबानी किसानों की बदहाली संस्थाओं की तबाही राहुल ने ट्वीट में जिस खबर को साझा किया था उसमें गडकरी ने अपने संबोधन में कहा था की पार्टी यानी कार्यकर्ताओं को पहले घरेलू जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए जो ऐसा नहीं कर सकता वह देश नहीं संभाल सकता कुल मिलाकर इस पूरे बयान को लेकर राहुल गांधी द्वारा गडकरी के मजे लिए गए थे लेकिन अब गडकरी ने राहुल गांधी को अपने ट्वीट में टैग करते हुए लिखा है कि हमारी सरकार पर हमला करने के लिए आप जिस तरह से सहारा ले रहे हैं उससे आश्चर्य हो रहा है यही मोदी जी और हमारी सरकार की कामयाबी है की आपको हमला करने के लिए कंधे ढूंढना पड़ रहे हैं गडकरी ने लिखा की मैं डंके की चोट पर कहता हूँ की राफेल में हमारी सरकार ने देश हित को सामने रखकर सबसे पारदर्शी यह